Esto les pasa a todos, a todos, pero a todos cuando se estrellan. Sí, Sí, se estrelló fácil ahí. Ya me hiciste y por poco sale, ¿sabes? Sí, por poco. por poquito sale. pero es que está muerto. Sí, está muerto, pero por, Poco él, por poco sale. Está bien, pero está, está bien. Así. Ahí hay chance para salir, pero no. No. ¿Cómo es? siempre llega en la vida de los aviones el momento para decirle adiós. Han sido fiel con uno. En este avión encontré que siempre me estaba conmigo cuando otros aviones se caían y desaparecían. Ese se mantuvo conmigo. Pero llegó el momento ya de decirle adiós. Ya estaba descuadrado ya no volaba como antes, ya a pesar de los múltiples esfuerzos que hacíamos para revivirlo y que pudiese volar bien, ya no podía dar más. Así que llegó el momento para decirle adiós a este avión, decirle gracias por haber volado conmigo por tanto tiempo y ya en poco tiempo vendrá su reemplazo. <laughs>